السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير حبيبات ديالي اليوم جيت لكم بواحد الوصفه هائله لهذا الصيف واحد تشيز كيك بالاناناس غزال كيحمق الا بغيتو تعرفوا المقادير ديال هذا الكيك وطريقه التحضير ديالو ما عليكم الا تدخلوا الفيديو ديالي وترافقوني اثناء الانجاز ديالو الموديل ديال التشيز كيك ديالنا بالاناناس والقشده الطريه كنحتاج فيه الى 120 غرام ديال بسكوي ماريا انا استعملت هذا النوع من البسكوي ديال الشوفان البنيه ناقصه السكر عندي 40 غرام ديال الزبده المذابه عندي أربعة اوراق جيلاتين مفزقين في الماء في الماء بارد وحده مازال عاد نستعملها من بعد واحد الساشي ديال الفانيلا وفانيلا سائلة عندي ملون اصفر عندي الروح ديال الاناناس عندي 200 مليلتر ديال العصير ديال الاناناس داك الماء اللي كيجي السيغو اللي كيجي مصبر فيه الاناناس 200 مليلتر عندي 360 غرام ديال الاناناس مصبر وعندي 200 مليلتر ديال القشطه الطريه انا عندي هنا 400 مليلتر غادي ناخذ منها غير 200 مليلتر اغلبيه كندير عيني ميزانيه البنات اذا الان غادي نمروا لطريقه استعمال او تحضير الكيكه تشيز آه، كيك ديال الاناناس اول شيء غادي نقوم به هو انني غادي نخلط الزبده ديالي مع هاد التوستاد نخلطها مزيان بعد ما خلطت عز عزيزتي الطشطله ديالنا مع الزبده الان غادي نحاول نبسطها في المول ديالي ونديرها تقلب هاد المول كتقدمي فيه لا داعي انك ديري الكاغيط ولا كيتحط فيه تشيز كيك ديالنا ديكيه مزيان يعني خليه نبسطيه مزيان يعني باش يتفك मिक्सनेस कर दिए हैं Power. انا عزيزاتي الاناناس ديالي غادي نردو فوق النار يسخن شويه وغادي نعصر فيه هاد الجيلاتين وغادي ندير فيه شويه ديال الروح ديال الاناناس وشويه ديال واحد لافانيا تشيز كيك ساهل وماهل ما كيكلفناش بزاف ما شفتوش شحال درت ديال داك الروح غير شويه بحيث ديروا الاناناس الطبيعي يعني الخضر بلا ما ديروا هذا الروح يعني كيكون عندكم اناناس مازال طريه آه، الروح غادي ديروه غير في السيرو ديالو كيبدا يغلي غادي نرمي فيه الجيلاتين وصافي ونخليه جانبا يبرد حتى نخلطو مع القشده نسيت اتاي <laughs> اتاي ديالي نصايبو وندكو <laughs> اذا بدا الاناناس ديالي في الغليان وغادي نعصر هاد ربعه الوريقات ديال الجيلاتين البنات نحيدو كاع الماء وغادي نرميه هنا باش يذوب الان يعني عبرت درت 300 مليلتر ديال القشده لان غادي تجلس غير تاع عليا نتوما البنات آه، شريو من الاول 200 احسن دابا غادي نديرها لادو صافي داكشي غادي شيط درتها في الثلاجه حتى بردات في الكونجيلاتور وكذلك مثال بردت هاد هاد العصير ديال هاد هادو ديال ديال الماكينه باش يكونوا باردين يلا بسم الله ما شاء الله غادي نخوي فيها واحد المعلقه ديال الفانيلا وغادي نبدا نضرب ندير معلقه صغيره ديال الفانيلا تكون عامره وغادي نبدا نخدم عزيزاتي اعزائي غادي نخلط الاناناس ديالي مع القشده ديالي شويه بشويه وانا كندخل الاناناس بغيتو تضربوه تزيدو تضربوه مع الكريمه يمكن لكم غادي نخلط مزيان اذا غندخل كلشي الاناناس ونرجع لكم الان عزيزاتي اعزائي غادي نخوي الكريم ديالي بعد ما خلطتها مع الاناناس وغندخلها للكونجيلاتور نغطيها بالسلوفان او film alimentaire وندخلها ال congélateur تكلاصا تا تشد مزيان عاد ندير فوق منها ال sirop. يلا حبيباتي وانتوما معايا والان اعزائي عزيزاتي غادي نمروا لل sirop ديالنا كيف غادي نديرو نحضروه درت فيه واحد المعلقه ديال ال colorant اصفر ونص راس معلقه صغيره ديال معلقه بكولورون صغيره ماشي كبيره باش تعطينا اللون الاصفر ودرت فيه آه، سميتو آه، راس معلقه صغيره ديال داك الروح ديال الاناناس ما كنزيدو حتى شي سكر البنات ما حتى شي حاجه صافي كنخليوه يبدا يغلي وغنرميو فيه نرميو فيه الجيلاتين ونخليوه حتى يبرد عاد نضيفوه للطرطه ديالنا التشيز كيك ديالنا اوكي بدنا نخليه يذوب يغلي تيوصل للغليان ورمي فيه دوك الاوراق ديال الجيلاتين هنا عندي ورقه ونصف زدت واحد ماشي نصف ربع زدت غير ربع باش يجمد لي مزيان داك السيرو ما يجيناش جاري انا نزد فيه غير هادي هادي اللي زدتها فيها صغيره ربع يعني ورقه وربع عزيزاتي بعد ما بردنا هاد كيك ديالنا لا كريم ديالنا قصحت شويه غادي نزينو بهاد الاناناس نتوما تختاروا التزيين اللي بغيتو انا غندير له هكا وغادي نخوي داك غنديرو في الكونجيلاتور حتى تكونجلا لينا وديك الساعه نقدموه وها هو هادشي السكيك ديالنا وجد البنات اعزائي الكرام تمنينا الاعجاب ديالكم ورضاكم ويمكن لكم تقدموه في هذا الصيف للاحباب والعربات واللي بحال ما بغيتوه هي تحليه رائعه جدا بالاناناس ما حلواش بزاف وكريمي تبارك الله غزاله غزاله بسم الله مم. المذاق الاناناس كيحمق مع الكريمه اذا حبيباتي كلشي تلقاوه آه، المقادير ديال الكيك ديالنا تلقاوه في صندوق الوصف ورابط الفيديو كذلك ملي تلقاوه في صندوق الوصف وما عليكم غير ديروا لنا les likes وتسانسكريو عندنا في القناه ديالنا والف مرحبا بكم عندنا و ونتمنى نكونوا خفاف وظرف عليكم وبهذا نقول لكم حبيباتي واعزائي مع السلامه